はい。というわけで、深夜まったり枠。わあ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、携帯のコメント読み上げを切るのを忘れてたよ。風呂枠やってたから、この前。というわけで、やっていきます。えー、っと、ペリスコープ。 多くの人よわらたかが、コンコンチュね、君も一緒に。いやー、この荒高さんっていうのはタブネコイだった。 <laughs> 意味わかんないけど。日本語的になら、成り立ってないけど。初見です。って言ってるよ。初見さん、じゃないよね。はい。 えっ、ー、と、ペリスコープでも放送中でございますかちょっと待って。あれ見えない、見れない。どういうことタッチしても見れない。いよ、タゲーム配信が初見です。って言ってるよ。お前は確実に違うわ。久しぶりすぎるんだが、ソムが。 そのが久しぶりすぎて、ちょっと。おい、ごめん、かかった。あったから帰るわ。じゃあの、って言ってるよ。飽きたんかい。早すぎかい。 <laughs> 早すぎか、マジで。だって普通にテリスコープ多分始まってると思うんだよね。なぜか見れないや。 とか、同じ、同じアカウントだからか、もしかして。まあいいや。っていうことはさ、あ、そうだよ。ライブ放送するっていう。おい、グヌーよ、サムタゲーム配信クリックするの忘れてた反応遅くね。って言ってるよ。いや、普通に忘れてた、俺が。 ライブ、ライブ放送を始めるっていうクリック、そそのクリックを忘れてた。音声聞こえてますよね。あ、あ、あ、聞こえてるか聞こえてるかなあ、オッケーオッケーオッケー。よーし、じゃあ、オッケーだな。 いやー、久しぶりだわーっていうか、就活してるから久しぶりなのが当たり前だ。いやー、マジ就活だるいわー。お、ペリスコープ閲覧5名様、ありがとうございます。ペリスコープの閲覧数が多いとか、初めてなんですけど。 <laughs> すげえ。なんか、ありがとうございます。 YouTube に開始していかなければ。いやー、いやー、ペリスコープ見てくれてる人が多いぞ、今回。いやー、あ、あの、コメントしていただいても大丈夫です。前サイ確認できるんで。それはやべえな、お前。無理しすぎだろ。 さっていうか、何かと不健康な生活を送ってそうだもんな、毎日。就活生より不健康な生活してんじゃね下手したら。まあいいや。おやすみなさい。やべえ、テリスコープ、人多い。え、マジで <laughs> おい、この意味を、サムタクゲーム配信。が、飯を食わずに酒を飲め。って言ってるよ。 おい、よサムタコゲーム配信、だ、おやすみ、って言ってるよ。あ、お前叫ぶんだからか。お前の暗く。6人から急に2人になったんだけど。ペペリスコープが。 <laughs> えなんか悪いことした俺。 <laughs> まあ多分違うけど、普通にいなくなっただけだけど。いやー。 まあ、見てる人も少ないし、それに、あれだね。まあ、深夜だし、そんな、なんか、へへへへっていう、あの、テンションにもなんないんで。 <laughs> まあ、まったりと、やっていきます。いやー、ほんとに。やべえ、もう今、今のうちから普通に眠くなり始めた。 やべえ。さっきまで全然眠気来てなかったの。いやー。まあねちょっと、少し頭の中の構想をね、喋っておくと、ツイキャスのね、新機能にチートするっていうのできて、なんかクラウドファンディングサービスで、そのお金を集めて、俺、 普通にトークライブとかやろうかなって考えてるけど、まあ収穫終わってからだわな、感じで。っていう感じで適当な感じで言ったけど、いつかそういうことをやってみたいな、なんて思いますね。いやー、あ、けど、あれ、ツイキャス閲覧1名、ちゃんといるんだ。 ありがとうございます。ペリスコープもいただきありがとうございます。そして、YouTube ライブは、閲覧は2名だから、多分1名。自分で多分これ含まれてやね。じゃないっていうか、3サイトで1人ずつっていう。これ、これ同時にコメントされたら困るぞこれ。 <laughs> えっと、あの、ええー、あみたいな <laughs> まあ、ね、それは その時、はい、そういういや、マジで。ちょっとこれ30分、まあだからツイキャスの一枠で終わろう。本当に眠いわ。いやー、けどそうだ、タブメコインが40枚もある。っていうか、俺、俺就活中だから無理だっつこんなに眠られ。 無理だよ。 <laughs> こんな投げられてもできねえし。まあいいや。あ、もらえるだけありがたいしね。いやー、お茶ろ、お茶もまあまあね、くれてる。10連2つに普通の6個。で、コンティニューコインが40枚とか。 味わかんない。意味わかんない、本んえ、これってペリスコープのこの閲覧位置を自分だってすんだそれだったら相当悲しいこと言ってたね。いやー。いやー、この放送30分終わった後は適当に ツイキャス界隈、ブラブラして、適当にコラボして、適当に、ってって感じで、行こうかな、なんてね、思いますよ。 <laughs> いやー、深夜はてこないね、やっぱね。まあ、有名な人が来るんだろうけどね。いや、ほんと引くくらい来ねえな。 けど YouTube ライブには多分一人いる。とか、多分同時視聴者数2人ってなってるかまあ最低俺が一人でも、俺自身一人ってなってても、2だから誰か一人聞いてる。わかんないけど。あ、一人っていう表示消えた、ェリスト。 ことはさっきもね、本当に一人見てたんだ。へえそしていなくなったから YouTube ライブの一人しかいなくなった。 <laughs> 結局、いつもなんか二人なんだよね。なんか、YouTube ライブは、大体が。なんでなんか、わかんないけど。そしてコメントも、いつも来ない。 <laughs> そう。コれントは、コメントは来ないんで、本人見てるとしたらコメント、なんか、ね、ちょいってくれてもいいよ。あ、まあまあ、いいや。それはね、それはもう、視聴者さん自身、委ねられて、仕方ないとして。っていう、不思議な状況が生まれてる。 いやー。いやー。 <laughs> 話のネタに困るな。話のネタ。ヤフージャパン。あ、あ。あー、ね。 今、今やばいことしたことも一瞬。えー、っと、4台かな男子指導4人不詳。小6女子、自殺以外の、自殺、小6女子、女児、自殺、いじめと認定。暗いニュースばっかかよ。 本当に胸クそ悪いニュースしか、ヤフージャパンはしい。やー、なんかもっと明るい話題と、J、JKT 総選挙で宗教上の理由。え、長期になる。何そ宗教上の理由 スラム教徒。あはー、ラマダンス期間中イスラム教徒。男色ね。飲食店の営業を提供するときある。飲食店の絵が、やたら決めない、やりたい。定期48劇場や企業活動も休み。ええー、そんな、そんなことまでやんなきゃいけない日本人の感覚としては本当に 嘘だーっていう感じも、ねえ。そこまでやるか。すごい。マジでビビるね。いやー。 まあね、僕、その、就活をしてるんですけども。あ、iPhone が来た。いやー、深夜ばったりは。1た。よ。およかったよかった。いやー、ちょっと眠いからね。あと17分で終わります。 10日のが、トム久しぶりにた、って言ってるよ。それな。俺の枠に来たのも久しぶりだし。っていうか、俺が久しぶりに放送やってるし。たまたま一昨日はもう、やった、ね。あと、なんか、今日も本当にたまたまってくる。 たまたま明日一日ドカーンと空いたからやってるみたいな感じ。たまたまね。マジでおい、弱いもん。10日のが気そうでよかった。でってるよ。うーん、多分ね、酒飲みすぎて頭がクラクラしてる。おい、弱いもん。10日のが、なるほどね。でってるよ。そうそうそうそう。まあ明日大学夜用事あるんだけど、大学なんて俺、俺、もう歩いて15分だから。 と、履歴書取りに行かないとなで、あと、そうだ、顔写真も、だけど、印刷してもらいに写真屋さん行かなきゃいけない。そう、就活生は忙しいのでございますよ。写真、写あの、あれ、CD もらってるから、その、なんていうの、ただ、入って渡すだけなんだけど。10日のモニコが、はえ、色違いの石粒でした。って言ってるよ。 おい、さんまる。さ、ぜ、って言ってるよ。おい、さんまる。さ、ナッツ、って言ってるよ。ね、懐かしいよね。俺も懐かしいなと思った。まあ、別に普通にリアルの後輩だから連絡は取るけど。いやー、あ、エリスコープ一人 視聴ありがとうございます。あの、コメントしてもこちらから、こちら側から確認できるので、コメントしたければ、コメントしたければどうぞ。で、あの、棒読みのコメントは、あの、ツイキャスでございます。ごめんなさい。なんか、紛らわしいかもしれないけど、そういうことで。まあ、各種配信サイト、一応コメントは確認できるような状態にはしているので、ご自どうぞ。 ランダム交換できた。わかんない。 <laughs> ランダム交換っていう制度がよくわかったね。いやー。二人とも上がってくるかい別にいいで。まあ、そうなると本当にただの通話みたいな感じになっちゃうけど <laughs> うん。 なんか上がった方が早い説あるから。おい、に弱いもん。1日の森と、が、うん、名前的に改造か微妙な感じ。って言ってるよ。改造ね。嫌だよね、そういうの。日の森と、が、小声でや、って言ってるよ。iPhone の小声は普通の声だよね。近にしないでもない。 <laughs> とか言ってみる ぬに弱いもん。の森が。うわらわら、って言ってるよ。おい、ぬに弱いもん。の森が。違いねえ、って言ってるよ。違いねえって。自分でも認めたわ <laughs> お、来た。コラボ。どうぞ。おい、ぬに弱いもん。の森が。あーっって言ってるよ。ちょっと待てよ。棒読みちゃん止めるよ。よいしょ。OK。 残念。霊安。棒読みちゃんを止めてしまったのだ。 <laughs> あ、くそ、遅かった。 <laughs> レイも上がってきていいよ、別に。ごっちゃっちゃー。アイブフォン。何それ、アイブフォンって うん。うん。あゆの本になったのか。あ、噂の色違いしつぶけ。うん。 <laughs> iPhone プラス iPhone、iPhone。あ、そういうことね。あ、TTS だ。違うんだ。くるみおやすみなみ。ああ、おやすみなさい。今日フロアクも来てくれた。そう。意外とね、ここでしか接点ない人とか意外と、この枠でしか 接てない人とか意外とみんないるかもしれないですね。って思ったりもする。iPhone、V4、iPhone、うん、そういうこと。うん。そういうね いやあ、トッパーズさん。 <laughs> どうもこんばんは、嵐です。 <laughs> どんだけ、どんだけ堂々としてる嵐だよ。 なんか YouTube, YouTube ライブにどうもこんばんは嵐ですってコメントしてるけど全然荒らさないトパーズさんがいるんだけどうん。荒らされないのはいいんだけどさちょっと、あの、ネタ要素が入りすぎてちょっと笑ってる <laughs> いやいやいや そういうね、うん、そういう感じね。で、嵐じゃねえ。ちょっと、携帯の音量を上げた。うん。まあ一応 YouTube ライブにも乗っかるようにしたいし。すげえ、アスキーアートすげえ。アスキーアートすげえ。 <laughs> ツイキャスのコメントのアスキーアートすげえ。 YouTube ライブの人に見せたいぐらい。そこしょってあれしたら。そう簡単にスクショを載せられないんで、YouTube ライブの方には。なるほど。まず、その画像を携帯からパソコンに送ってもらって。それが早くねあ、よかった。なんか、不安定になった一瞬。 11ぐらいで。あ、オッケーオッケー。大丈夫だよ、大丈夫だよ。ちょっとこちら側で不安定になりました。YouTube ライブの方、すいません。どこあった今通信した人、しこりさん。 <laughs> キャス、 <laughs> キャス荒らしに行くかって、トパンさん。トパンさん、これ、分かったぞ、これ。うん。それ思った。 <laughs> それ思った。こういうこと言う人、絶対そうだと思った。うん、なんか会話の、あれと、名前で、カブレコさんだじゃないかなってすごい予想して。うん、だって、ラピスとラズリがいるぐらいだからね。そうそうそうそう。他にも、あの、 ろんなね、石の名前来てるから。うん、どうも、こんばんは。嵐です。これ、これ、これ、上岡アータって書いてあるけど、これは、これは、誰、誰なんだろうわかんないけど。多分、多分これ、霊安な気がする。 そうだよね。 <laughs> 明暗な気がしている。これアカウント間違えたんじゃねワンちゃん。 <laughs> ワンちゃん。まあいいや。えっ、ー、と、この枠、あと24分だから、この枠あと6分です。ええ、なんでどうした マジか。あ、だから小声なのね。ああ、違う理由があったっていう。うん。やべえじゃん。 <laughs> あそう。です。 あ、これ食べ猫さんです。食べ猫さんだね。常連なんでしょうけ。 <laughs> 速攻で確定されるという。あ、晴れねえ。 <laughs> あ、晴れねえって、絶対これ米イじゃん。上岡かった。そうだね。 <laughs> なんかすげえ面白いんだけど、こっち見たりあっち見たり。 その、そのコメントからして多分猫さんだ。 <laughs> 諦めるんだ。だってちゃんとこっちラン2に戻ってるんだもん、これ。 <laughs> 残念ながら。わかんない。 <laughs> まあけど、タブコさんなような気がする。わかんない。そうなんだ。 <laughs> もういいよ。 <laughs> 誰でもいいよ。ああ、桃水うめえ。ええちょっと何言ってるか分からないよ、こっ一平や <laughs> もう、もう何この。君たちわかる本当ね。この。わかりやすいんだ。この、なんか、サイト、サイト間で遊ぶ、遊ぶっていう、この、 なんていうの、同時配信ならではの遊び方を、 <laughs> なんか、楽しんでんじゃないよ、あなたたち。 <laughs> じゃあ今度ペリスコープ行こうとか言うのよ。ピアノフィオレ。あ、ピオレあ、ポケモンか。ああ。 なんか、あの、視聴者さんでそんな名前いたっけみたいな感じになった。あ、えっ、ー、と、タブネコさん、じゃねー。YouTube ライブで、じゃあのーって言ってるの。 え、別にあれじゃねツイキャス、ツイキャスのバックグラウンド再生やりながら、ツイッター見ればいいじゃん。ツイッターから見れるから、ペリスコープ。っていう、なんか、自分、自分が遊ばれそうなのにアドバイスをしてしまう俺。ペットボトル。 違 <laughs> うんだよ、ハードが遅れんよ。ああ、そういうね。うん、意外と楽しい。こっちもポケモンだね。いやー、まあ、あと2分。 なんで。あ、そういうね。あと夜中で、あ、からね。おうおうおうなんか厳選音とか狙ってて夜中がいい。おお。あそう <laughs> なんだ。なんか、なんか、明暗が YouTube ライブで遊び出した。 あ、TTS、こっちでもお休みの挨拶。はーい、おやすみなさい。え英語やろう。ほんとね。お <laughs> い、なんか急にツイキャス閲覧4人にな。おやすみなみー。おやすみなみなんか。 <laughs> まあまあまあ。 まあ、K はね、そんなに俺当てにしてない。あの、ツイキャスでは。うん、そうそうそう。一人が20人で入りして計20人だし。というわけで、あと30秒です。ということで、今日も聞いてくれたり、コラボしてくれたり、ありがとうございました。というわけでね。 お疲れさんでございます。あ、ペリスコープなんか最後のいくら1名になったけど、これ米安かなわかんないや。はい、ということで、そうだね。じゃあねー。よいしょ。じゃあ、YouTube ライブ、ツイキャスなどなど終わっていきたいと思います。 internet